Restauracja ratuszowa Kraków 30 kwiecień i muszę uczciwie powiedzieć, że jest to danie, które zjadłem najszybciej w knajpie jakiej jakiejkolwiek natomiast małżonka dopiero się rozochociła Pytanie jest jedno, jedno, czy porcje są tak duże, czy ja jestem taki głodny, czy kaczka jest taka dobra. Nie, małe. Podobno wielkość ma znaczenie. Na szczęście jestem na diecie i nie zamówię drugiej porcji oprócz innego napitku. Także w pewnym sensie posunięcie mądre. Mała porcja, mało cholesterolu i tak duży brzuch po piwie i będę żył kilka lat więcej. W każdym razie marketingowo sprawa jest zajebista, bo nie, nie idzie się do niczego przyczepić. Tak czy owak, to ja jem szybko, a nie ty kochani. No dzięki Bogu. Pozostaje mi kurde Paulander. Kurde, najszybciej tranżalona kaczka na świecie. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. Niemożliwością? Kochanie, a co to jest? To, co dzisiaj ten Chińczyk miał na szyi, co mu zało. Pamiętasz? Kieł mamut. Dobra. Robię trzy sweet które pójdą na fejsa z najszybciej zjedzonej kaczki w Krakowie znaczy, może inaczej z najszybciej zjedzonej kaczki w życiu przeze mnie koniecznie zostaw komentarz pod tym filmikiem